对，是你的大师姐。在师姐心目中，你就是我们南城王府的公主。我有东西要给你，这是一个公主身上穿的护身软甲，我怕她弄丢了，所以一直穿在身上，送给你的。我又不上战场，用不到这个，快收下吧，不要拒绝。我身上所有东西都是师傅给的，我自己什么都没有，这好不容易捡了一个宝贝，你一定要收下，这东西配你。